भागूंगा तो नहीं मैं जिंदगी में आज तक कभी भागा नहीं हूँ दौड़ा जरूर भागने वाला तो आज तक कोई काम ही नहीं किया जो भी किया खोले आम